rasa kita kembali ke Malaysia ni seperti yang kita katakan ha ni jadi sedang mainkan ah, lapar uh, food review yang sebenarnya uh, review lah tapi bukan food review saya tahu asalnya mula-mula sebagai food police uh, memburu makanan dan juga memberikan uh, apa ni kritikan ke polis tu biasanya tahan dan sabar kan. Ini ha, tak tahu lah apa yang boleh gerak tapi ini dia kalau ada ada ada masuk ke Facebook cari uh, lapor po dah dapatlah dua dua video ni. Okey, kita bersama dengan dua uh, reviewer paling jujur dalam Malaysia. Sempoi lah, sempoi. Lah. Dan juga sempoi uh, eh, Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. EKA Belon. Pergi pergi ya. Dan juga Abu Mamu. Ya. Sihat ya? Ya, alhamdulillah. Kenapa Belon tu? Ha? Tengok kot lah <laughs> Ini bagi nama ni Haa Belon ni sensitif sikit Kita ya. okey je Kita okey Tapi okey eh Okey Tak ada masalah Tak ada masalah Baik, okey. Siapa yang punya idea ni nak jadi food reviewer, kritik makanan sebenarnya? Tak, yang sama-sama lah kami bincang. Baik mana idea tu? Idea tu bincang sendiri. Bila ah. sebab bila kami tengok di asalnya di Penang lah. Di ah. Penang lah sebenarnya tak ada satu uh, page ataupun satu uh, orang yang buat review makan khas di Penang tau. Sebab idea tu hmm. asalnya dia situ. Hmm. So kami cari kelainan, apa kelainan uh, review kami pada orang lain. Kita hmm. cuba bagi komen yang kena jujur lah yeah. Kadang-kadang kita tengok komen orang lain Benda yang tak sedap pun Dia sedap yeah. Sebab dia nak kena buat cantik Benda tu Dia nak jaga hati orang Tapi kita, kita cuba nak elak benda tu Kita nak bagi jujur Orang Haa ah, itu Dah hidup Haa Sedap pun kita jujur Sebab Maknanya kalau tak sedap memang cakap tak sedap Sedap kita betul tak sedap lah. Straight forward Straight forward Dah berapa banyak Berapa banyak review dah kena buat No 30 Lebih 30 Contoh lah Dalam 30 review tu buat pun banyak yang tak sedap. tengah tak sedap. Serius lah. ah. Okey. Tiga puluh persen lah, tiga puluh persen. Jawab tu, jawab tu tiba-tiba nak tukar pula. Hampir, hampir. Hampir lah, hampir setengah. Ini memang jujur ni. Mhm. Ah, tapi yang menarik ya, Rigi-Rigi <laughs> anda juga pernah kena kahwin kan? Aha. Ah, jadi, ah, macam mana? Macam mana review di kena kahwin tu? Macam mana tiba-tiba kami nak pergi kena kahwin? Jom buat review sekali kan? Dia konsep dia itu yang terjadi apabila kami keluar pagi nak cuti Ha. Duduk tengah discuss konten meeting lah. Kata kita bedah penuh kahwin. Oh, ah, bukan aku jadi bukan jemputan. Tengok Facebook, kau ada kawan-kawan yang kahwin hari ni. Ah. Tengok kawan ni kawan ni kahwin kami pergi jumpa tuan rumah dulu kata boleh tak kami shooting. Dia kata okey. Okey kami shoot jelah. Ah. Tapi dia tahu lah hangpa ni. Dia tahu. Tapi sebenarnya dia bila dia macam tu, kita secara tak langsung kita bagi macam satu panduan kepada orang yang nak kahwin nanti. Ya. Ambil catering yang malam. Ha, kita pergi bagi review siap okay, Kereta ha. ni apa akan ambil Dia punya makan Rasa lah, macam ni macam ni macam ni Dia akan bagi ah, rating Di Penang lah Yang eh, ni Yang tu di Penang Yang kereta ni di Penang Tak kalau Pi Dah dah pergi party crash Ya Kan Lepas tu Kerana dia tak berapa Orang pun tak kerana Lepas tu pergi makan Lepas tu tiba-tiba tak sedap pula Kecil hati kita ni Tapi Itu nasib baik Kita ni dah sedap Alhamdulillah Alhamdulillah ah. Lepas ni Saya tak Kau eh, eh. rumah makan pi tu Makan pi tu kan ada. Okey, ada satu video nak dikongsikan uh, oleh uh, Laporpo, Laparpo ini. Uh, ah, ini dia. Ini di mana dah? Eh, ini di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Okay. Cargas Cafe. Chargas Cafe, ya? Uh, ini memang tempat ini memang betul sedap, bang. Ah. sedap, eh. Kalau boleh kongsikan juga. Uh, ah, apa, apa yang ada review di sana? Dia, dia yang special nasi Melayu sejak pok dia banyak lauk. Okey. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay dia kena duduk tu punya lama. Ayam ni kalau buat kamu tak ada sopan. Okey, ah, kita nak dengar anda punya cara review lah. Goreng dia nak dapatkan goreng yang goreng ni kena meratok untuk dapatkan ayam goreng ni. Dan menunya hari ah, ni apa yang kita nak ubah kan? Okey, tu first kali orang kata menu paling famous tu. Tu famous saja lah kita. Ayam goreng ni. Oh. Dia kata panggil lah pelanggan tetap jadi panggil ni McChicken. McChicken. Ah. Bukhari. Nah, boleh kan panggil dia? Boleh kan panggil dia kalau nurut boleh awak tak? Ha? Sekali makan sini, boleh kan panggil dia dah rasa lain lah. Oh. Sebab kita makan benda tak, kita dah set untuk standard yang tinggi. Jadi eh, kita dah set lah. Ha, dan menu kita ketiga kita, kita ada sampai soto Wah, ni soto kering kan? Dia tak sampai. Ha, ah, dia nampak macam, apa nama? Nampak macam nasi lemak yang sampai soto ada kat sini. kita nak sayur lah. Sayur, kopi, dah biar ulang-ulang lah. Kan. apa pengetahuan owner. Okay. Uh, ah, contoh bawahnya ada satu kek. Uh, uh, kek tu famous lah. Ya saya saya yang, yang kena okay. okay. isu tu kat situ lah. Okay. Kami pi tanpa pengetahuan owner tu, kami uh, hantar orang kami punya constable hmm. sendiri lah. Okay. Constable kami pi. Tak constable lah. Ada ada constable. <laughs> Untuk beli lah. Untuk beli. Dan kami juga kami makan dalam kereta. Ah. Ah. Itu nak. Satu tutup lah tu kan. Hmm. Ah. Okay. Ah rasa lebih transparent kalau kita pergi makan di kita macam jaga hati ya. ya. Betul. Kan ha, kita batai-batai tapi kita kena kata oleh kan. Ha. <laughs> tu ya. Ha. <laughs> Oh. Okey, dan sekali dalam tadi ada 30% seperti video sebab saya nak tahu juga sebab kita, kita pada masa sama orang Malaysia sedang jati ya, nak nak kita dah bagi makan kalau tiba-tiba nak kata hmm. sedap pula kan jadi walaupun jujur macam mana kalian nak, nak masihkan uh, eh, sebab, sebab mereka ni berusaha lah hmm. Adakah tak tak peduli Kalau tak sedap Kalau kita tak sedap Atau macam mana Kita punya ayat tu Lebih kepada kritikan Macam mana cara dia nak impu? Ah. ah. Kita tak ada cakap tak sedap jangan tak jangan beli langsung. Ah, tak, tak, ada Jangan pergi kedai ni ah, tak ada apa-apa eh? Kita bukan nak potong rezeki, cuma kita harap apa yang kita buat ni dapat membantu kedai improve makanan ni. Dan ah. berbaloi bila makanan ya. improve, ya. pelanggan dapat makanan yang berkualiti. Ya, ini matlamat asal. Kalau boleh saya tanya tadi eh, kami dah buka topik hmm kalian sebenarnya pun kalau masak sedap ke ataupun ah yang tu abang nak cuba kena test ah, lah jadi uh, <laughs> kita dah jadi furigo kita buat polis ah. ah kita hantar constable kita ah, kita minta dia masak <laughs> itu ya, tapi memang boleh masak lah boleh ya. tapi sebenarnya bagi bagi bagi kami ya ini kelebihannya lebih kepada pengguna. Hmm. Ha, lebih kepada pengguna, pengguna lebih ha, ada peluang untuk pilih yang mana lebih baik lah. Ya. Yeah. Ha, itulah katanya. Okey. Dan sekarang responnya macam mana daripada daripada pemilik restoran ke adakah mereka beri respon ataupun uh, respon daripada orang yang pernah makan di situ saja? Okey, ada satu respon yang sangat positif kepada saya. Saya pernah pernah review satu kedai dekat Sungai Siput. Ha, ah, kedai okay. lobster ni. Hmm. Dan lepas kami keluar review dia boleh kata 80% tak okey. Oh, orang yang terpapar dalam masa 2 jam lepas post tu. Oh. Dia call dia cakap okey minta maaf banyak lah sebab apa yang terjadi dia tu servis teruk, makanan dia ah. sejam. So dia kata dia akan cuba improve. Dia cakap dia akan tambah staff hmm. So ini yang kami harap hmm. Oh, owner dapat terima benda-benda macam ni ha. Ada yang kecam Owner oh, kecam tak ada Tapi orang kecam tu biasa lah ha. Buat tak tahu <laughs> Tapi kebanyakan owner boleh terima sebenarnya yeah. Macam apa ini kata dia orang Malaysia susah nak terima Kadang yeah. tak juga Kadang orang Malaysia hari ini Malaysia hari ini <laughs> dia ada dia ada dia, dia, dia, semakin terbuka dia rasa untuk terima kritikan kan ya. ha, tapi masih kalau tak kita kan mesti kena berasas lah. Betul. tak boleh tak tentu hala macam kan kita nak. Jangan Yang, yang, jangan fitnah lah. Jangan fitnah. Jangan reka pun tak ada kan. Jadi perlu ke uh, untuk pemilik-pemilik restoran ini hmm. menakuti kehadiran kalian berdua ah, ah. ke tempat mereka ataupun macam mana? Dia macam nak nampak keribat oh, seorang tutup, macam, tutup, ni, tutup, macam ni, seorang rambut kerinting kurus, seorang ni sikit. Belon. Uh, ah, <laughs> Cabi-cabi macam-macam sikit. Jangan bagi masuk. Tutup kedai. Dia sangat Tapi hang muka orang dah pecah. <laughs> Rambut inti. Okey. Dia sangat simple. Kalau owner tu confident dia punya makanan sedap, ha. nampak kami buka pintu dia. Ha. ha. Kalau dia tengok makanan dia macam goreng semalam punya perangai tadi, ha. itulah jangan bagi masuk. <laughs> Jadi apa review macam tu lah. Ha, kami cakap jujur lah. Semalam punya barang. Tapi e-, elok juga sebab dengan kehadiran mereka ni dalam masa yang sama boleh sama ada meyakinkan eh, pengunjung hmm. Eh, pelanggan ya. untuk datang. Betul. Depa ni jenis yang jujur kan. Yeah nak nak, mereka kena kena betul betul upkan ni apa dari sajian menu kan dan uh, sebab menunggu kehadiran mereka ni tak datang ke ke eh, restoran atau makan mereka tak pernah eh. kemudian kalian hantar constable untuk untuk tapau kami kebenaran tak pernah tapi nah, yang statement food police memang kami yang kami, kami tak macam boleh agak kan uh-huh. agak tempat-tempat ni macam susah kalau nak release tu sebab tu kami buat statement police makanan dalam kaedah ni so okay. cara selamat kami lah boleh baik ah. okay. kita ada satu yang menarik kita nak menyebut yeah. anda ke set 2 untuk buat secara langsung ah. oh review yeah. review kita, kita, kita nak tengok macam mana dia buat ah. macam mana secara ringkas kita tak nak beritahu nasi lemak ni datang dari mana ah. ah, ah. okay. Ni ada satu ukiran, satu belon, belon. Saya ni ya. Kita langsung di. Saya langsung ini kan. Saya dia dia. macam mana nak bermula untuk Sampai review ni? Sampai bau bau naik. Ada ada bau Jadi dengar aja video tu baik. Ni apa ni ayam ni. Cuba cuba bila cuba je dia mana. boleh. tak makan. Sila <laughs> sila ambil semua satu lagu. Tak apa tak apa kami tengok kami nak tengok. Kami nak buat video review. Oh. 3.5 pagi ke apa? Tak tahu ke? Okay, tak ada usul-usul nak kenal apa dah. <laughs> Kita tengok tengoklah makan dulu. <laughs> Kita tengok macam mana. Nak ah, makan. Play safe lagi. Cuma play safe ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ni mau tak sedap. lah <laughs> Jadi menendor ni. Okay, ya jadi tak Tak tak Masih masih diam Hampa agak macam ni lah Habis tu Pedas ya Pedas dia, dia, dia tak ada rasa pedas yang yang rasa yang boleh kita nak ulang nak makan lagi ya. Ah. Pedas tu. Okay. Masin lebih. Kita kena rasa dia punya dia punya lauk dia punya apa ni? Ayam ayam ni ayam ni. Okey, kalau dah macam ni apa yang hampa akan cakap kepada pengusaha ni yang tukang buat ni? Ya, kalau kata macam ni, sampai kami dia, dia masin, kami akan pergi ke kedai tu. Tuan, oh, ikan masin memang masin lah. Ikan masin pula, ikan bilin ni. Hmm. Masin. So, kalau boleh kurang sikit, memang TikTok. Ah. Kita just tolong saja sikit apa yang dia perlu buat. Ayam pun macam tu kan? Okey. Kita hmm, tak boleh sebab sudut ekor lah. Boleh beli lima. Oh. Boleh jadilah. Mhm. Okay, Jadi, secara, secara asasnya begitulah. Secara review kan. Ah. Okey. Um, sekarang ni, orang ada orang boleh kata ah, adakah akan bagi rating ni berapa? Ya, yes, rating. Kami rating kami kami bagi ikut skala sur. Sur, Ayah, sur. Okay. sur ni ha. bahasa orang Pulau Pinang ha. untuk sedap mah. Okey. Maksudnya satu makan sedap oh sur lah. Sedap. Okay. Okay. So kami kami Ooh. kami apa? Establishkan istilah sur dua untuk diketahui diketahui. Sur so, lah. sedap. Okey. Kalau macam ni berapa sur? Satu sur untuk yang paling kurang sedap mah. Okay. Lima sur untuk yang paling sedap. Okey. Satu pun dapat. Satu pun dapat. Satu sur. dapat. Satu pun dapat. Satu pun dapat. Ini ni tutup ni, kami lagi potong. Jujur dan simple ya. Boleh. Lebih kurang dia boleh bagi lah. Dua sur. boleh bagi. Ha. Dua sul. Dua sur. Daripada lima sur lah. Ha. Hmm. Okey, dia ni. Okey, dia sini. Ada tu kan ramai. <laughs> Okey. Sekarang ni, okey. bila dah boleh komen, komen, komen, komen macam ni hmm. Dengan dengan bilangan sur dan sebagainya hmm. Apa tadi aku nak tanya hmm. ehm, sebab dah dengan kiri <laughs> lepas lepas lepas dah, dah, dah makan dah rasa okey nanti akan ah, takkan orang kata ni tekak kalian tekak bineng hmm, Uh, mungkin selalu orang nak okey jadi macam mana nak nak justify Soalan lazim ah. Justify macam tu Belon walaupun tekak Penang Tapi belon 10 tahun duk KL Memang kerja ke KL Okey. Maksud Isnin sampai Jumaat belok ke KL, Sabtu Ahad je shoot. Tak maksudnya macam ni. Maksudnya maksudnya, maksudnya ha? contoh okey, awak rasa ikan bilis ni masih. Tiba-tiba saya makan ada makan okey je. Ha. Ha. Sebab setengah negeri mereka makan yeah. Kan? Ha. manis ha. tak Ya, manis tapi ya, ayam keras. Lah. Sebenarnya bagi bagi saya makanan ni rasa ni dia bergantung pada pengalaman lidah kita. Baik. Jadi sejauh mana lidah kita dah merasa banyak makanan, hmm. lebih banyak kita punya orang apa? perbezaan yang kita boleh tunjuk ya, jadi benchmark apa? Lah. Ah, benchmark kita uh. Ah. makin tinggi kan. jadi mungkin kami uh, ada lidah yang banyak malam-malam. <laughs> ya mungkin lah tapi bagi ah, rasanya rasa makanan sedap atau tak itu subjektif lah betul, ha, dia betul. Ah, sedap tu sedap yang macam mana hmm. Asyik dia kata sedap atau tak sedap kan betul, betul. Lah untuk hmm. terima lah anda hanya memilih cara umum sure. secara umum ya sure. option tu ya. ya. elok juga lah kepada kita hmm. satu pelanggan yes. untuk ialah option lah ya ambil ya jadi pula penonton Yang boleh pilih untuk setuju atau tak ya. Ah. saya rasa ini satu menarik sebab bukan bukan bila kata tak sedap hmm. membuatkan orang lain tak nak makan sebab hmm. mungkin orang lain nak cuba juga yes. betul memberi memberi rasakan kepada orang lain ah, nak cuba juga betul yes. tak Ustaz ataupun mungkin sedap yeah. tekak kita lain-lain betul. kan ha, tapi apa pun ni satu usaha eh. saya suka yang um, betul beri suara ni macam ni ada suka terima kasih saya Belon dan juga Mamu teruskan memberikan okay, soalannya siapa yang masak sini itu rahsia <laughs> Kita berehat seketika eh, kat depan sini HyperX akan eh, bersama dengan kita di sini dalam minggu ni. Hai eh. dai. Ini <laughs> tukang masak kan? Eh, bukanlah. Oh, dia tak ada Ya, yeah, thank you. Okay. Ni buka mic kau. Lah. Okey. Dia cedera dah. Dok. Ha. Uh. Oi, apa ada pamuka? Terima kasih eh. Terima kasih. Okey. Okey. Tengah live lagi. Ya, okey. Alhamdulillah nampaknya dah selesai dah. Tiba-tiba pula. Ah, uh, ni bagi pergi makan nasi lemak tadi. Kebetulan nak lah, nasi lemak tadi tu ser ah. tu lah. Itu yang masak abang depan tu lah. Oh, tu dia mukul je. <laughs> Tukang masak dia duduk dah depan tu lah. Tua. Ah. Jadi apa pun terima kasih kerana menonton tentang kami dapat berapa eh. Ah. Kita ada makan lah kita ada makan lagi. Eh? kita lain balik. Bye bye.